Azongisa to azongisa te? Ye alobi nini? Azongisa? Bongo yo olobi nini? Ok, yo olobi nini? Ok, boyoka. Très bien, ok. Mpo na nini kozongisa te? Ozoyoka? Ye alobi bazongisa mabe na mabe te. D'accord. Bon boyoka siko bofanda calme boyoka na na na, na répondre bozoka ok bandeko est ce que nga na bino toyebani est ce que bosi bomona nga déjà avant déjà te, te. mais bomoni ngai nakomi koya mikolo mpo na nini ezaka na eloko moko bolingo ya yesu kristo yesu aza bolingo soki aza bolingo te tolingaki toya awa te est ce que bozoyoka Ok soki makelele nakeyi. Soki kaka naye botia make noya lisusu te. Nazoya parce que tolingi bino mingi yesu alingi bino mingi mais sikoyo soki boko mo deranger wana bozo bengana biso alors nazo repondre na question na ye nayebisaki bino ke soki biso toza koya awa eza na eloko mosusu te eza parce que nzambe alingi bino eza na bolingo ya yesu kisto nde biso toza koya alors yesu kisto atambolaka ka nde nalobi na bolingo mpe na pardon, na bolimbisi. Yesu alobi boye, Soki moto abeti yo na liboko ya gauche, pesa ye liboko ya droite. Elingi kolakisa nini? C'est-à-dire que Mwana ya Nzambe oyo aza ya Nzambe ya solo, azongisaka mabe na mabe te. Amen, hein? Amen? Yesu alobi boye, C'est-à-dire que okoki kozongisa moninga na yo mabe te. Voilà, soki oza Nzambe ya solo, soki ondimeli Yesu ya solo, ozongisa mabe na mabe te.